assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi video roligimizda biz endi e, pdfda elektronli ya'ni elektron kitobimiz bor pdfda inglizcha yo'qolsa ruscha uni o'zbek tiliga перевод qilib borishimiz kerak shu oson yo'llari chiqqan shuni bilmaganlar uchun o'rgatmoqchiman ya'ni pdfni boshqa tilga o'tkazish pdf kitoblarni buning uchun google Translate kiraman google kirdim uchta miqdor tanlayapman tarjimon tanlayman bu yerda biz doimgidek o'zimiz perod qiladigan narsalar bor inglizcha ruscha bu buni tegmaymizda hujjatlarga o'tamiz hujjatlarga o'tib turib mana bu yerda so'rayapti quyidagicha wordda pdfda ppt ya'ni xlsa formatdagi fayllarni yuklang deyapti kalit ichidan tanlang deyapti shuni bosamiz biz inglizcha so'zimiz bor ana pdfda shuni yuklab olamiz mana bizda turibdi va tarjima qilib olamiz hop bizni tarjima qilib bo'ldi endi tarjima qilingan pdfni yuklab olamiz mana yuklandi mana hammaga salom mirzo teshabayev youtube kanaliga xush kelibsiz degan chiqdi o'zi aslida esa bu pdf holatda shunday so'z edi mana pdf holati o'zini asli holati bu bu esa перевод qilingan holat перевод qilish tomonini bilib olinglar mana ya'ni o'zbekchaga bo'lsa o'zbekchaga перевод qilib olasizlar tushuntiryapmanmi shu juda katta mavzu emas edi soddagina oddiygina mavzu video yoqqan bo'lsa layklar bilan bosib qo'llab quvvatlab yangi mehmonlar bo'lsa kanalga a'zo bo'lib videolar kuzatishni davom etinglar layk menimcha hech kimdan pul olmaydi omadinglar bersin